I el Decidim, l'app Metadecidim, que l'Alicia en feia 5 cèntims, el presentarà l'Antonio Calleja López de Intres Walk, que no sé si està preparat ja. Sí. Sí? Doncs vinga, endavant. No sé què estava badant jo, aplaudiu. Pues como una de las personas encargadas de coordinar eh, en la Metadecidim, hoy estaré presentando algunas de sus líneas fundamentales. Pero antes de hacerlo, eh, quería exponer cuál es una de las razones fundamentales porque en marzo de este año decidimos que necesitábamos algo así como un laboratorio para el DECIDIM. Y esta, cuestión no es otra que la de la complejidad de la democracia en red. Eh, pondré un ejemplo. Tradicionalmente, cuando queríamos ir a votar en el día de las elecciones, llevábamos nuestro DNI a un determinado colegio electoral y allí certificaban que nosotros efectivamente éramos una ciudadana con derecho a voto. Pero ¿qué ocurre cuando esta votación se lleva a cabo de manera digital? ¿Qué ocurre cuando, llevamos cuando votamos en línea desde el móvil? ¿Qué ocurre cuando esta votación no se da una vez cada cuatro años, sino quizás se da una vez cada cuatro meses o hay procesos participativos eh, con mucha mayor frecuencia? Este es el reto de la complejidad que a menudo lastra la innovación. Y una de las respuestas habituales que han, han utilizado eh, instituciones que van desde empresas como Facebook a instituciones de educación como el MIT, es generar laboratorios de investigación. Y nosotros empezamos de una manera pues, relativamente humilde, con una serie de encuentros mensuales en el campus eh, de la Pompeu Fabra, en el Poblenou, eh, orientados con personas expertas y también con ciudadanía, orientados a cumplir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, informar el desarrollo de la plataforma de CIDIM. En segundo lugar, mapear redes y tejer redes de personas expertas en diferentes eh, problemáticas eh, que afronta el desarrollo del DECIDIM. Y por último, el de generar un espacio abierto de investigación y de debate en torno a la democracia en red. Estas sesiones mensuales se dividen en dos partes. Una inicial, en la cual eh, seis expertas hacen una serie de exposiciones y hay un debate posterior con el resto de las personas asistentes. Eh, los resultados de, estas eh, sesiones están, son accesibles tanto en la web de Innovación Democrática como en YouTube, utilizando las etiquetas Lab eh, y Metadecidim. Y una segunda parte en la cual las, expertas invitadas a, la sesión digamos, dinamizan una, una, sesión de trabajo junto con el equipo Metadecidim orientado a definir nuevas especificaciones para la plataforma sesión de trabajo de la cual han surgido diferentes especificaciones, de, contratos para eh, mejorar el decidim. Al inicio de, mi presentación mencionaba la cuestión de la complejidad en la democracia en red y, el lema del laboratorio, que es investigación en red para una democracia en red, tiene que ver precisamente con esto. Es decir, cuando decidimos eh, articular este laboratorio nos dimos cuenta que necesitamos una red capaz de movilizar conocimientos complejos para afrontar eh, el reto de complejidad que teníamos que, resolver para hacer avanzar eh, el DECIDIM. En este sentido, por una parte, hay un equipo de coordinación de laboratorio en el que se encuentran eh, Inés Garriga, ingeniera y, gestora de laboratorio asociada a la red CatLabs, Pablo Aragón, ingeniero e investigador de, la Pompeu Fabra y de, y de la Fundación Eurecat, y Pau Adelantado, eh, sociólogo e investigador de, IDOSCAT. Y, en la imagen también se muestra la red de diferentes colectivos de investigación y de diferentes investigadoras que tocan diferentes temáticas de relevancia para el DECIDIM, una red que hemos eh, ido generando desde marzo en las seis sesiones celebradas hasta el momento. Eh, a lo largo de estas seis sesiones hemos tocado diferentes temáticas. La primera de ellas tuvo que ver con las identidades digitales, precisamente la cuestión que planteaba al inicio de cómo manejamos la identidad en un medio digital eh, como Decidim. La segunda estuvo dedicada a tratar de pensar estrategias de gamificación para la plataforma, es decir, cómo hacerla más atractiva para las usuarias. En la tercera tocamos la cuestión de, analizamos la cuestión de la relación entre Decidim y los procesos territoriales. En la cuarta, la cuestión de las ontologías digitales. ¿Qué tipo de objetos existen en la plataforma? ¿Qué tipo de operaciones permite y cuáles no? ¿Y cuál es el formato en el cual se presentan sus datos? La quinta estuvo orientada a pensar la gobernanza democrática del código de la plataforma. Y la sexta, la última celebrada hasta el momento, eh, fue orientada a pensar la, eh, necesidad o, el interés de desarrollar eh, análisis de sistemas sociales, en concreto de los procesos en Decidim, para generar modelos que permitan mejorar la plataforma. En las próximas sesiones tocaremos cuestiones como eh, la relación entre datos y políticas públicas o eh, el desarrollo de indicadores para cuantificar eh, la calidad democrática en Decidim. Próximos pasos, uno de los fundamentales creo es pasar de estas sesiones, de estos encuentros mensuales, a la constitución de un laboratorio de innovación democrática que probablemente se abrirá en los próximos meses en la fábrica de creación Fabra y Coats. Allí trataremos de establecer diferentes líneas de investigación que por una parte traten de orientar, como hemos hecho hasta el momento, el conocimiento para la mejora del decidim, pero que también, por otra parte, planteen eh, decidim y sus procesos como un potencial ámbito de eh, estudio eh, científico. Por otra parte, también seguiremos desarrollando las sesiones mensuales y, por último, trataremos de seguir ampliando la red con nuevos grupos de investigación. En, definitiva, en este nuevo laboratorio, una de las claves será conectar la innovación democrática con la investigación participativa. Es decir, partir de problemas eh, y retos eh, democráticos y sociales y tratar de em, responderlos mediante formatos de investigación abierta y participativa que conecten a personas expertas con ciudadanía. para, en definitiva, conseguir resultados aplicados que además estén disponibles mediante licencias libres, es decir, accesibles a cualquiera. Y este será el tema que estaremos tocando en el eje lab de esta jam, eh, así que os quiero invitar tanto a las sesiones de mañana del eje de recerca como al laboratorio de innovación y a las sesiones de la meta Decidim. Gracias.